cuando tenemos la idea de comprar ese terreno y ya lo vimos y ya negociamos con el vendedor, ¿por qué es tan importante hacer esta operación a través de un préstamo bancario? Porque muchas veces a nosotros nos pueden engañar, pero al banco nadie lo engaña. Entonces, en nosotros tomar un préstamo para comprar ese terreno, estamos diciendo que el banco es co-dueño de ese terreno hasta que nosotros saldemos el préstamo. Entonces, el banco, con todo el alcance que tiene, con todo el poder que tiene, con toda la experiencia que tiene, nunca, nunca, nunca lo van a poder engañar. Pero nosotros sí. El banco, mientras ese terreno no se haya pagado, va a estar muy pendiente de que esos papeles, esos documentos, ese catastral, ese título de propiedad esté en orden y no sea un objetivo de fraude. Eso nos beneficia a nosotros. Otra particularidad que nos beneficia es que mientras ese terreno sea del banco, nadie va a poder invadir el terreno. Digo esto porque muchas veces estamos en Estados Unidos, estamos en Europa y compramos un terreno, ¿ok? Pero no tenemos el plan de construir inmediatamente, sino con el tiempo. Entonces, mientras el terreno esté solo, está eh, expenso a que lo invadan. Ahora, si el banco es co-dueño del terreno, nunca lo van a invadir. Y si eso pasa, si eso pasa porque pasa, pocos casos, pero pasa, pues el banco va a utilizar todo su poder para poder remover esas personas y que se cumpla la ley. A nosotros nos sale más caro eso. Entonces, hasta cierto punto es importante que nosotros tomemos esto en cuenta. Es un beneficio muy simple y a la vez de mucho valor para nosotros porque nos resuelve un problema muy grande. Entonces, sabiendo esto, también antes de comprar ese terreno, antes de llevarlo al banco, es sumamente importante que hagamos una evaluación de lo que queremos hacer. Si tenemos un proyecto para construir una vivienda para nosotros, tener nuestra casa aquí en República Dominicana, venir en Navidad, ¿ok? Y venir también de vacaciones o de retiro, pues también tenemos que evaluar la zona, evaluar las condiciones y mirar siempre al futuro, viendo cuáles son las cosas importantes para nosotros y cuáles son las cosas que podemos aprovechar tanto del terreno, pero como del entorno. Evaluar si el terreno no tiene inundaciones, ¿ok? Tratar de comprar ese terreno o ir a verlo en momentos de lluvia para ver cómo el agua se maneja ahí y ver si se, si se hace una, especie de limateza o de limaolla para que el agua, ¿ok? Sepamos en un momento difícil que ya tiene esa condición o que no tiene esa condición. También es importante, en caso de que vayamos a comprar el terreno para hacer negocio, pues entonces primero evaluar la zona. Si pensamos hacer apartamentos para alquilar o apartamentos para vender o queremos hacer pequeños locales comerciales o pequeñas oficinas, pues pedirle un estudio a un arquitecto, evaluar un presupuesto, hacer un estudio de mercado básico para estimar los beneficios que puede tener, ¿ok? Y poner una balanza de las ventajas y desventajas siempre los proyectos tienen la oportunidad de, hacerse en diferentes sitios. El trabajo de nosotros antes de comprar, antes de solicitar un préstamo al banco, es evaluar cuál es el mejor para ese tipo de proyecto. Hay terrenos que son muy buenos para el tema residencial. El entorno es el que nos va a decir cuál es el mejor camino para ese uso de huella, porque nos vamos a aprovechar de esas condiciones. luego de definir esto, y ya saber que en ese, en ese terreno tenemos pensado hacer varios locales comerciales, como yo, como yo hablaba en un video anterior, pues la idea es, antes de comprar al banco, antes de ir al banco a solicitar préstamo, hacer una solicitud de carta de no objeción, en donde le solicitamos nosotros al ayuntamiento de ese municipio cuáles son la cantidad de niveles que podemos construir, cuáles son la cantidad de linderos, o sea, de retiro de la línea de propiedad al primer muro de construcción, ¿ok? Y cuál es el uso de huella, para que nosotros sepamos que ya estamos preaprobados para hacer el tipo de proyecto que queremos construir. Si vamos a hacer locales comerciales y vamos a ayuntamiento y solicitamos una carta de no gestión de uso de suelo, el ayuntamiento nos dice que no se pueden hacer locales comerciales, que solamente en esa zona está permitido apartamento, pues no podemos comprar, porque ya tienen una restricción de ley. Y viceversa, si queremos hacer apartamentos y esas zonas solamente para comercial, pues entonces ahí también ver cuántos niveles, ver los linderos, para saber la capacidad que tiene el terreno. Ok, hay terrenos donde podemos construir dos niveles, hay otros donde podemos construir diez Entonces eso le puede subir o bajar el valor al negocio que queramos hacer. Todos estos requisitos, todos estos consejos son importantes evaluarlos para que cuando ya vayamos a comprar el terreno con vida de mango tengamos una idea clara del ayuntamiento, del presupuesto, de la estimación del estudio de mercado, de las condiciones del terreno, ¿ok? Y también del precio del mercado, para poder ver si la ciudad crece o no crece en ese sentido y nosotros también poner en, en esa lista de beneficios la plusvalía. Es importante que consulten a un arquitecto, que le haga una visita y pueda hacer un reporte de todas estas condiciones para saber si compramos el terreno A o el terreno B. Los requisitos son básicos. Básicamente nos van a solicitar una cédula o un pasaporte, una carta de trabajo y los papeles del terreno. ¿Ok? Para ello evaluar, porque normalmente nosotros podemos poner el mismo terreno en garantía de manera que eso baja el muro de riesgo para el banco y sube la garantía. A los bancos le fascina prestar para tema de bienes raíces porque son muy estables a nivel económico y también no tienen riesgo de que se lo vayan a robar a nadie y se pueda robar un terreno. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el banco normalmente va a tener un rango de 7 a 10 años, ¿ok? En donde podemos ir pagando a cuotas ese préstamo de ese terreno. Pero ojo, con este beneficio. Si nosotros tenemos en mente solamente construir para negocio, o sea, si queremos construir apartamentos comerciales, apartamentos habitacionales o locales comerciales, es importante que tomemos mejor el préstamo para la construcción de ese proyecto y el dinero líquido que tengamos lo compremos para el terreno. ¿Por qué? Porque los préstamos para la construcción van desde 20 a 30 años y los préstamos para terreno van solamente de 7 a 10 años. Entonces, para nosotros es mucho más importante, como va a ser un negocio, tener holgura en el tiempo para poder pagar al paso 30 años lo que es el edificio, la construcción y el terreno que nos ofrece menos tiempo, pues entonces poder pagarlo nosotros líquido, cash o por otros medios financieros pero no tomar el banco. ¿Por qué? Porque al contrario, si fuera una casa en donde eso no va a ser negocio, pues nos conviene al revés, comprar nosotros el terreno y poco a poco ir construyendo nuestra casa moderna por etapas. Porque podemos hacer la casa del tamaño que nosotros entendamos en ese momento con nuestro presupuesto. Entonces esta es la gran diferencia de cómo manejar estos préstamos bancarios y le puede ayudar muchísimo a poder poner ese primer paso eh, en ese proyecto que nosotros queremos hacer de hace tiempo. Hay muchos terrenos que están ahora mismo en venta, hay muchas oportunidades que podemos estudiar y el costo de evaluarla es, muy bajo. Es importante que aprovechemos estas facilidades que nos ofrece el banco. Yo les invito a que pasen por cualquiera de los bancos, no importa la entidad, se sienten cinco minutos, se beban un café, para que ellos les expliquen las opciones que son muy básicas y realmente se aprueban muy rápido. De manera que así puedan ustedes poner en marcha ese proyecto que siempre han tenido sin necesidad de gastar en este momento su dinero líquido. Así no se descapitaliza. ¿Ok? Muy bien. Este fue el video de hoy. Si ustedes creen que tienen un compañero, un familiar que les pueda ayudar, les pido que se lo compartan. Me pueden escribir ahora sus comentarios aquí a nuestro canal de YouTube y también me pueden escribir a nuestro WhatsApp.